يتمتعون بالصلابة مدهش كلب البصر انفجر سقطت سبايك في الوسط آخر لاعب باق أوف طبعا عدو واحد تبحرت ثلاثون ثانية سلب البصر مات حامل ال spike؟ سقطت ال spike في الوسط آخر لاعب باق Pick up spy. لا ترقى جات معادية إلى مستواي سأقضي عليها هناك انقضوا عليهم ابتعدوا عن طريقي حجب الرؤية Sage, please heal. Sage, please heal. المحتالة قتلت Sage, please heal me. أعيد تلقيم Please. سأعالجك Thanks. تبقت 30 ثانية سقط حامل ال spike ازرعوا ال spike سقطت ال spike في اي آخر لاعب باق لا مهرب مني تبقى عدو واحد تبقت عشر ثوان سندفنهم وستلاحقهم آثامهم حجب الرؤية تتألم أبدا انفجري اضربوهم في غفلة عن أمرهم ثلج البصر عليك رصد عدو في بي احذروا اعيد تلقيم المزيد رصد عدو في إيه؟ آخر آه. لاعب باق سأتكفل بالأمر لقد عدت في شيء أعرف ما يجب إنجازه لن تروا شيئا أراقب هنا رصد عدو أغبياء أكفاء انتهى الأمر تبقى عدو واحد خرج الروبوت المتفق نفدت الشحنات حطت السبايك في اي تبقت ثلاثون ثانية يقلب علي جي جي لا تتوقفوا عن القتال يجب المتابعة حتى ولو تبقى واحد من الحلفاء على قيد الحياة أعيد تلقيم حجب الرؤية مثير للشك سقطت السبايك في A تم تقسيم عالمكم السبايك بحوزته 30 ثانية سبايك تبقى عدو واحد لم تتعطل أي من معداتي بعد هل لا نحتفل بذلك؟ أيحتاج أحدكم شيئا؟ بايك في C آخر لاعب باق حصلت على ال spike أغلقت البوابة ثلاثة fuck. أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظهم الإصابة مني حجب الرؤية آخر لاعب باق سقطت السبايك في A آخر جولة في الشوط سنخسر كل شيء بعد هذا أنفقوا المال أعيد التلقيم أريد سلاحا أريد سلاحا سبايك في اي تبديل الجبهات المكان مهترئة هنا سأمزقها للمرور عبرها بلدنا كلب البطل زرعت السبايك عدو واحد آخر لاعب باق يا للبساطة أداء رائع حسنا نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر اقتلوا الجميع القدرة الخارقة ليست جاهزة انفجري سهل للغاية حجب الرؤية حدود لها اطلب مساعدتي وسوف تجدها كيان واحد حجب الرؤية زرعت سبايك حلب البصر لاعب باق إنهم مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة الشحن أعيد التلقيم محاولة جيدة أيها الحمقى الرؤية تبقى عدو واحد أمور يجب تنفيذها لدي مال إذا احتاج أحدكم نفوز وننجو عدد من ال... آه. سأعود تبقى عدو واحد تشي تشي محاولة جيدة cheating. وتقسيم عالمكم هلب البصر لا مهرب مني عدد darkened. نقطة الفوز أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب سبايك هنا رصد عدو في اي انفجري انفجري راقبوا هنا هناك آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية فاز المهاجمون